यो वेलकम गाइड्स कैसे हैं सभी लोग welcome back to another game play video तो गाइड्स आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं फ्री फायर तो दो फ्रेंड देखो आपके भाई ने इसकी बचाई इसकी देखो ये यार एक फोर्टी सेवन बढ़िया इसकी एक फोर्टी सेवन से मारेंगे इसको आगे आगे ने से पहला की किल ले चुका है तो में मुझे इसकी भी बचानी पड़ेगी दो से क्या यहाँ पर क्या यार ये रहा वो रहा वो रहा वो कहाँ भाई ये चक्कर क्यों लगा रहा राउंड राउंड राउंड राउंड चक्कर लगा रहा है उसको ठोको भाई फिलहाल हम बात करते हुए उसको ठोक ठोक ठोक बिल्कुल हेडशॉट अरे भाग गया भाई इसको पकड़ पहले पकड़ कहाँ गया भाई कहाँ भाग रहा तू रुक दो बस एक शॉट बस आउट खेल खत्म भाई निकल आगे एक बोरा बोरा बंदा जल्दी बोरा कहाँ बोरा सामने उस टावर के पास है बोरा अरे कहाँ पर गया अरे कहाँ गया मैंने उसको देखा था अभी वो गायब हो गया वापस से मिल ही नहीं देगा शिट यार कहाँ गया होगा चलो हमने तीन चार किल ले लिए अभी तो स्टार्टिंग में ही ये तुम्हारा भाई वापिस से ही वो रहा सामने से आ रहा एक बंदा वो रहा एक इसको बताता हूँ तो मैं इसको चुपके से मारूंगा अरे नहीं अब तो इसको अट्ठाईस अट्ठाईस ये देख के फोर्टी सेवन से तुम्हारा बाईस वो बंदा वो अरे ये रे ये इसको मार इसको मार अरे हाँ, ये बहुत बढ़िया किया भाई बहुत बढ़िया किया अरे सामने से बोला डाउन हो गया पर भाई ने अभी तक तो आठ जनों को डाउन कर दिया ये अरे आठ ये कौन है कौन लड़की है शायद ये लड़की है देखते हैं उसके अंदर उनके लिंक कर लेता हूँ यार स्क्वायर इधर आ तू एक बार अंदर आ ये अंदर नहीं गया मेरे को देख के है मेरे को देख गई वो तुम्हारा भाई अभी इसको कैसे चकमा देता दूसरा तो देख कैसे चकमा देता अब वो आएगी देखे इधर से जैसे बाहर निकलूँगा <laughs> अरे मेरे को लगा था उसने अरे अब आमने सामने होगी ये ले ले ले अरे क्या हमारे भाई ने बचा दी बहुत बहुत अच्छी वाली उसकी आमने सामने हुई थी पर इसकी भी बचा भाई कर रहा है हाँ इसको भी लव डाउन कर दिया अभी तक तो, तो कितनी अभी चौदह किल हो चुके हैं अभी तो एल कितने हैं दस बंदे और हैं बस बीस किल हो जाएंगे लगभग इसको भी ठोक इसको भी ठोक ये आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए thank you Forever is the strangest thing. It's shorter than you think.